алейкум, қазақ елі Мына бүгін сағат 10-да мені ана апелляциялық сотым болу керек болатын соған белгілеген болатын бүгін күні адвокат мына ғалым нұрпейісов бауырымыз енді ол ана 9-шы апрель күнгі митингіге байланысты бұл салған соған апелляция бүгін болу керек еді соны енді кеше түнде смс келіпті бүгін онда не жүргіземіз дейді ана онлайн сот ватсап арқылы дейді мен оған қарсылық білдіремін оны дейді мойындамаймыз кәдімгі ашық сот болу керек соны талап етемін ә, ешқандай ә, онлайн сот деген болмау керек себебі менің құқымды бұлардың бұзуға ешқандай хақысы жоқ онсыз да ә, менің құқым бұзылған ана ә, онлайн сот өткізіп үш минутта жауап тастаған қойған сұрақтарға жауап та берілген жоқ ғалеке енді өзіңіз айтып жіберіңізші бұл қалай болып отыр сонда Э, қайдан шығарып жүр кім шығарып жүр сондай онлайн өтеді дегенді негізі пандемия уже бітті всемирная ассоциация здравоохранения ресми ретінде айтты ғой пандемия бітті иә иә иә демек уже өз қалпына келу керек не үшін мына жерде онлайн жасап жатыр ол тек қана бір себеп Э, осы соттың билігі халықтан қорқады қорқады басқа сұрақ басқа жауап жоқ иә менің сұрақтарымнан олар э, қашып отыр э, бас кеспек болса да тіл кеспек жоқ дейді қазақ а бұлар енді тілімізді кесеміз дей ма енді қайтып көреміз сол айтып жатыр ғой иә сот айтты ғой сіздің құқықтарды шектемейміз бірақ мына жерде тәртіп тәртіп біз тәртіп сіз тәртіпті бұздыңыз деп айтып мен сотқа сұрақ қойдым мына жерде тыйым салу және шектеу арасында айырмашылық бар мына жерде сіз айтып жатырсыз біз тәртіпті бұзған жоқ бізді тыйым салуға қарсы шыққанбыз иә иә осыған жауап берген жоқ қой менде бірнеше сұрақтар қойған мен ана тергеушіге де ана не ол да жауап бере алмады прокурор да сот та менің сұрақтарыма жауап беруге нелері келмеді тек қана хаттаманы оқып шығып соны бәрі қайталап сол әріп әріпіне дейін соны айыппұл салған болатын ал енді мен мына алматы қаласының ана сотының төрағасы асқар смайылов қой иә мына асқар смайыловқа үндеу тастап отырмын мына бүгінгі қазіргі сотты ешқандай онлайн емес офлайн өткізсін міне ә, белсенділер жинап болып отыр олардың барлығы ә, куә ешқандай ә, біздің құқымызды шектеуге ешкімнің хақысы жоқ сол офлайн сот өткізуді талап етеміз ешқандай онлайн өткізуге мен келісім бермеймін сіздер өздерінің қызметтік бабын асыра пайдаланып отырсыңдар бұл әрі берден кейін қылмыстық іс соны ұмытпаңыздар ол ана 450 мен одан кейін үшінші баптар ғой дей ә? қызметтік бапты асыра пайдалану превышение 300 үш жүз алпыс үш или алпыс үш қой деймін иә одан кейін төрт жүз елу төрт жүз елуінші бап ол әскери жоқ ол да ана әкімдер нелер превышение полномочий сондай нелер бар екі бап бар конституциялық құқығымызды аяққа таптаған үшін сол себепте бұл өздеріңе де тікелей қатысы бар мына біздің құқымызды онсыз да мына бейбіт шеруге митингіге шыққаным үшін айыппұлды салған үшін олған ана кім ерболат досаев қаланың әкімі оны да сотқа бергенмен мен ол ертеңгі күні сендерге әбден түсіп қалуы мүмкін оған дайын болыңыздар ал қазіргі сотты міндетті түрде тек қана офлайн ашық өткізуді талап етемін иә иә міндетті түрде ол біздің ә, конституциялық құқығымызды шектеуге қандай кім не берді оған қандай құқысы бар оның онда да түнде былай қарасам мына ғалым бауырымыз адвокатқа да сегізде жіберіпті смсті онлайн болады деп маған да сол уақытта бірге жіберген ғой бір екеуімізге де жоқ кеше кеше түн иә оны біз қабылдамаймыз әрине тек қана офлайн бәріміз осы э, жиналғандар түгел қатысып құлақпен естіп бізге сұрақтарымызға жауап берсін біздің конституциялық құқымызды пайдалануға ешкімнің хақысы жоқ осыны ашық түрде жария түрде айтамын міндетті түрде құқымызды таптатуға жол жоқ енді жауап күтеміз қазір эфирге қайта шығамыз э, не э, бұлардан жауап алғаннан кейін сот қалай өтеді соны білейік әзірге қайсы шыққан жоқ мына жерде экранға шығып тұрушы еді оны да қоспаған сот кімдікі қалай болатыны ешқандай мониторда ешқандай жазу жоқ ол қосылмаған тілші әбдіманап оның қорғаушысы адвокат нұрпейісов осындамыз аталған істің төрағалығын судья молдашев э, сот отырысын қарсы сапархан тапшумен қаралды сот құрамы түсінікті ма түсінікті түсінікті аталған іс нүктесі құшағымен келіп шығып отырмын аппарат ұшағында аталған сол жойып абдуманаповқа қатысты әкімшілік кодексінің төрт жүз алпыс екі нөл төрт сексен сегізінші бабының алты жүз бөлімінде қылмыстық құрам болмауына байланысты істі тоқтатуын сұраған жүктен себебі абдуманаповтың іс әрекеті қандай да бір әкімшілік құқық бұзу әрекет болмаған ал қорғаушы сіз қайсысыз Давай. Енді мен Әбдіманап Мейірхан мына тоғызыншы сәуірдегі митингіні мысалға заңсыз деп танып соған қатысты деп сонда сөз сөйледі деген мысалға мен оның ешқайсысын ана жасалған хаттаманы мүлдем мойындамаймын және де сол күні мені жұмыстан күштеп ана алып қашып кетті десе де болады ол да заң бұзушылық онда да кейін білдім жолда бара жатып алматылық полиция емес екеуі шымкенттік біреуі тараздық біреусі мына есік па или ар жағындағы ана сол жақтың кәдімгі күшейтілген жіберілген ана полициялар болу керек әлі қайтпаған тоғызына өңкей жабайылар заңды білмейді ана адасып зорға тапты ғой мысалға содан да э, білдім кейін жөндерін айтты ал енді мен не себепті оны мойындамаймын біріншіден ол ә, ол жерде айтылған мен қол қойған жоқпын ешқандай хаттамаға олар айтады заңсыз митингі деп ол e, заңсыз деп ол айтатын олардың ешқандай хақылары да жоқ ол ескертілген жоқ дейді ол бәрі ескертілген анық ол барлық әлеуметтік желілерде жарияланды бірінші күні ана ә, бірінші сәуірде жиналыс болды ол кәдімгі жиналыс ана он тоғызыншы наурыздағы ә, сайлауға ә, соның заңсыздықтарына қарсылық ретінде жиналыс болған сонда тоғызыншы сәуірде митингі болатыны жайлы ол жарияланған болатын барлық әлеуметтік желілерде ал оны ә, ескертпеді деген аргумент мүлде жарамайды одан кейін тағы да бес алты адам алматы қаласының әкімінің атына арыз жазды ә, бірі ә, әртүрлі бірі ә, ганди паркін бірі не еді шоқан уәлихановты одан кейін нені сарыарқаны тағы басқа жерлерді орталық алаңды да көрсеткен оның бәріне ерболат досаев өзі жеке қол қойып қаулы шығарған ол қаулы бәрінің қолында бар ә, рұқсат бермейтіні жөнінде және де оның тағы ә, орындалуын өз қолымен жазылған оны қажет болса көрсетіп бере аламын орындалуын өзінің орынбасары қырықбаевқа тапсырылған қадағалау жөнінде бұл сонда не деген оның бақсыздығы мысалға досаев ол өзіне артықшылық ана конституциядан биік па ол мысалға мен осы сұрақты қойғам тергеушіге де прокурорға да сотқа да біреусі жауап бере алмады бір сұрақты тек тергеуші ғана жауап берді конституция биік па әлде ана әкімнің қаулысы биік па десем әрине конституция дейді сол себепті мына одан кейін не өткеннен кейін оған мен қатысуым қатыстым сөз сөйледім одан мен бас тартпаймын әлі де ондай жағдай болса мен де барып сөз сөйлеуге әрқашан дайынмын мысалға заңсыздықтар болып жатса сонда бұлар өздері мойындады тергеуші де ана не хаттама толтырған прокурор да олар не өткеннен кейін митинг өткеннен кейін сауалнама жіберген әкімнің атына неге олар ә, саяси биліктің өкіліне сауалнама жібереді мына не істейміз қалай қандай шара қолданамыз деген былайша сауалнама ғой ол барып тұрған бассыздық мысалға барлығын мысалға ә, қазіргі біздің жүйе оның өзі ә, заңсыз жүйе мына қаланың әкіміне саяси билік өкіліне конституциядан биік одан кейін халықаралық заңдар бар конвенция бар адам құқығы жөнінде саяси құқық жөнінде ә, қазақстан өкіметі мойындап парламент ратификация жасаған ә, ал егерде ә, мына бұлардың шығарған қаулысы немесе ана тағы нені айтады ана сілтеме жасайды маслихаттың шығарған кейбір заңнамалары бар дейді олар егер заңнамалары қаулылары үкімдері нұсқаулары конституцияға қайшы болса міндетті түрде конституцияның үстем болады және халықаралық заңға да қайшы болса ә, сол халықаралық заң адам құқығы жөніндегі конвенция биік тұрады мысалға соны ескеріп жатқан мысалға тергеуші де жоқ прокурор да жоқ и сот та соған Э, кәдімгі саяси биліктің ықпалында соның айдауымен жүріп жүргені мені өте қынжылтады осы сұрақтарға маған жауап бере алмадым мысалға оны сіздерде мен қазір анық біліп отырмын сіздер де анық жауап бере алмайсыздар ә, мен бекер емес мысалға ә, содан кейін мына ерболат досаевтың үстінен арыз жаздым бесінші осы мамырда өткіздім қалалық прокуратураға да Алматы қалалық департаментіне Ерболат Досаевты сотқа тарту бойынша осы 9 тоғызыншы сәуірдегі митингінде осы бәрін қудалаған үшін соған шығарған қаулысы үшін жіберген нұсқаулары үшін ол өзінің ана қызметтік бағын асыра пайдаланып өзін конституциядан жоғары қойған үшін ол ана Қазақстан қылмыстық кодексінің жүз елуінші бабын бұзып отыр. және де 361, 362, 363 баптар да бұзылып отыр. Осының бәріне ертең күні мен қалмаймын осы Досаевтың ісі сіздерге келу әбден мүмкін мысалға. Сол себепті сіздер енді ә, саяси биліктің өкілі Досаевтың нұсқауымен емес, заңмен, конституция мен жүруді сіздердің кеңес берер едім мысалға ол ертеңгі күні біздің болашағымыз үшін осы заңдылық орнамай бізде ешқашан жаңа қазақстанда басқа да болашақ та жоқ ертеңгі күні бұл қазіргі саяси билік бізді құрдымға апара жатқанын оны әркім әрбір саналы қазақ оны сезінетін мен күмән келтірмеймін ал енді сіздерге мен ақыл айтатын ешқандай нем жоқ мысалы себебі заңды менен жақсы білесіздер бірақ а бірақ бәрібір де саяси биліктің ықпалынан шыға алмай жүргендерін өте қатты қынжылтады негізі қысқаша айтқанда осы әйтпесе мені сөйлете берсеңіздер мен сөйлете, сөйлей беремін осы қылмысты бәрін ақша беруге мен әрқашан дайынмын және де бұл бұны біз тоқтатуымыз керек сол себепте бұл істі жабуыңызды мен сізден адам ретінде бір жағы талап бір жағы даже өтініш те болады дұрыс қараңыздар сіздерде де уақыт келді өздеріңіздің кім екендеріңізді көрсетулеріңіз керек ана жалтақтамай ешкімге ертеңгі күні мүмкін қызметтеріңізді алып тастауы мүмкін бұлар оған да қарқылар жоқ а бұлар сіздерді ол балық басына шірейді деп ол бәрі президенттен жатыр президенттің де қатысы жоқ ол осы нені заңды заңсыз деуге а бірақ заңсыз полномочия былайша өкілеттік әкімдерге берген ол президенттен алған ол да заңсыз ал бұл Ербулат досаев алматы жайына келсек ербулат досаев сол өзіне ана президенттің берген өкілеттігін асыра пайдаланып жүр ол өзінің жазасын алу керек ал сіздер соның қол шоқпары болып бізді жазалауға хақыларыңыз жоқ сайланбаған әкім оның ар жағында халық сайлаған жоқ иә. бұл сөйлеу коротко ясно негізі осы енді егер сұрақтарыңыз болса қойыңыздар бір келді деп сіздерге ескерттім сот отырысыздар келдіңіздер біз шақыртамыз қазір айтты абдуманап сот отырысын келіңіздер ашық қатысыңыздар тыңдап шығыңыздар орынбасар махарева шүкір рұқсат берілмейді жатыр тәртіп өздеріңіз тәртіпке шақырып жүрсіздер ма осы тәртіптен бастайық отырып алып айтқан мүмкіншілік керек қой мысалы жақсы абдуллин рахмет сізге сұрақтарыңыз бар ма жоқ сұрақ жоқ бізге бәрібіз латвиясы басқаша өзі тәртіппен жүреді істе бұл бір сатыдан емес адвокат нұрпейісов сіздің алып қосарыңыз бар ма жоқ сұрақтар жоқ қосатын шағымды қолдайсыз ба? шағымды қолдаймын қосатын бар сізге сөз мың тоғыз жүз сексен алтыншы жылда совет билікті қазақ халық құлатты желтоқсандықтар мен бас иген о, о ОКСД тоқылады О кезде қазақтар өзі құқықты пайдаланып ешкінден қорықпай шығып құдалыны біреу түрмеге отырды құрбан етіп қалған адамдар осы жерде қазір жүр бізді билік ешқандай сынақ шығарған жоқ қазір мысалы ә, біз тәуелсіз алдық дегенде мына жерде халық көп тұр ғой жағдай нашар болып жатыр мына жерде ең басында билікке сенім білдіріп бірнеше өтінішті талапты хатты жазып жүр неге ол жағдай түзілген жоқ енді тоқсан бесінші жылда конституция табылады білмеймін мен осы конституция дұрыс ретінде есептемеймін ана жерде өте көп кемшіліктер бар бірақ ана жерде не бар отыз екінші бап әр адамның құқығы бар жиналыс мына жерде оған қарай заң қалай осы тәртіп мына жерде ең бірінші қазір осы заңды дұрыс дұрыс орындамайды өйткені мен айтатын мына жерде конституцияда айтқан осы митингке қатысты шектеу болады Э, егер ол қауіпсіздікқа келсе мына жерде э, заң э, митинг туралы он төртінші бапта анық жазылған қандай заманда қандай уақытта қандай себептермен тыйым салынады егер осы себептер болса осы оқиғалар болса адамдар оған қарамай шықса митингке онда да заң бұзылды мына жерде егер адамды тыңдамаса өзін айтатын э, э, шығармаса енді қалай өз пікірді өз ұстанысты билікке келтіреді мына жерде біз білеміз тоғызыншы сәуірде не үшін анеде э, адам жиналды ол митинг емес өйткені біз саяси нұсқауды көрдік қой сайлау мына жерде сайлау әділсіз өтті мына жерде ә, мейірхан аға ол үміткер болған ол үміткер болған мәжіліске дауысты сізді алдады ғой иә сайлауда алдады ғой ақша мүлдем бөлінген жоқ ана бізге тиесілі ақшадан иә вот осы нәрселерді э, шағым бердік жоғарғы сотқа бірақ әмірді қарастырмай э, қанағаттанған жоқ енді мына жерде сайлау өткенде мына жерде біз көрдік қана заң орындалған жоқ оның үшін адамдар өзі ішінде қандай әрекетсіздіктер көрген келтіру туралы мақсатмен келген мына жерде ешқандай тәртіп бұзылған жоқ мен құрметті соқ оны айтатын мына жерде рұқсат алу мәселе емес рұқсат алу мына жерде ол уже биліктен келе жатыр мына жерде тек қана хабарлама келтіру керек егер әкімшілік мына жерде тыйым салса егер әкімшілік тыйым салса демек әкімшілік заңға құқыққа қайшы шықты мына жерде онда прокурор мырза сұрау керек не үшін акимат тыйым салды неге запрет берді осы э, неден э, басынан бастау керек а это заңды орындады ма орындамады ма мына жерде егер бір тараптан қараса, э, тәртіп бұзылды рұқсат берген жоқ оның үшін шықты деп а мына жерде рұқсат берген жоқ қай себептен не себептен осыны көрсеткен жоқ қой мына жерде хаттаманы толтырады заңсыз митингке шықты хат акиматтан алып келеді ешқандай рұқсат берген жоқ а неге сұрамайсыз не үшін қандай себеппен причинно следственная связь дейді ғой вот он үшін э, э, э, мен ойлап тұрмын осы әкімшілік іс ол заң заңға қайшы жүріп жатыр осы хаттама адамдардың құқығына қайсы шығып жатыр мен білемін қазір прокурор айтады заңда қалдырсын ну мен просто ескертіп жатырмын сексен алтыншы жылда қазақтарды қинап үлкен билікті құрттық қой совет үкіметінде енді қазір көрдік ана қаңтарда не үшін әне адамдар өйткені естімей жатыр еститін мемлекет естімей жатыр соқыр керек соқыр көргеннен керек вот ол үшін құрметті сот мына жерде причинно следственный связьді арастырып, дұрыс шешім шығару заң ретінде шығару сұраймын осы қаулыны күшін жойып істі тоқтату болды бір ауыз қосса болады бір ақ ауыз және де осы неге байланысты барлығымыздың менің де соның ішінде үстімнен осы әкімшілік іс қозғауға негіз болған ол ана кімнің қаулысы қала, алматы қаласының әкімі ерболат досаевтың и және ә, жіберген ана сауалнамаға жауап ретінде алматы қаласы ана қоғамдық қандай еді иә басқармасынан келген хаттама иә осының бәрі заңсыз деп тану керек ондай заңды заңсыз деп тануға ерболат досаевтың ешқандай заңды құқы жоқ және де мына үш белгілеген митингі жария деді ғой мысалға жаңа аталып кеткен үш орын оны Маслихаттың шешімі заңы деп қояды Маслихаттың ондай заң шығаруға ешқандай хақысы жоқ ол ана біз ана орталық алаңға да ол жерде ешкімге кедергі жасамайды өте кең жер үлкен алаң нелер тоқтаған жоқ ана иә машинелер тоқтаған жоқ ол жерде де мына кімдердің тыйым салуы маслихаттың ол да заңсыз конституцияға қайшы болғаннан кейін оның заңдық күші жоқ ол ана өздерінің ана ә, бағынышты қалта ә, маслихатының ол заңдық күші жоқ оны да ана ә, бізге қарсы пайдалануға ә, ә, ешқандай негіз жоқ сізді дұрыс енді әкімшілік кодекстің төрт жүз сексен сегізінші бабының алтыншы бөлімі бойынша әкім жауапқа тартылды солай ғой иә иә иә бір ауыз ұмытып кетіппін бір ауыз ұмытып кеттім кешіресіз кешіресіз айтыңыз айтыңыз мына төрт жүз сексен сегізінші бап бойынша мен үш жыл болды төрт жүз сексен сегізінші бапты көтеріп жүргеніме бұл қазіргі бүгінгі редакциясында ол заңдық күші болмау керек ол ана Э, мен ана жетінші шақырым сегізінші шақырым алтыншы жетінші шақырым депутаттарына не қылған мынаны қайта қараңдар қазіргі редакциясында бұл э, қазақстан республикасының конституциясына да қайшы э, халықаралық заңдарға да конвенцияға да қайшы адам құқығы жөніндегі бұны қазіргі редакциясында күшін жойып қайта қарастыру керек деген осыны мен көтеріп келе жатырмын сол себепті мына қазіргі редакциясында қайта қайта көлденең тарта беру енді оны де сіздерге нұсқау беру мысалға мен тарапымнан да бір өрескел сияқты көрінеді а дегенмен оны сіздер жақсы білесіздер төрт жүз сексен сегізінші бап оның заңдық қазіргі редакцияда күші жоқ деп есептеймін осыны да сіздер ескеріп еске алып ә, маған осы шығарған ә, әкімшілік құқық бұзу жөніндегі айыппұлды алып тастап мына істі жабуыңызды сіздерден сұрайтыным осы түсінікті енді алымнан сіздің міне айтып отырмыз заң күшіне деген досай әкімнің іс әрекеттері заңсыз деп тауып айтып жатсыз жаңағы оның бәрі дұрыс сіз айтып жатсыз міне сізге бәріңізде әркезде мүмкіншілік беріп отыр өз өзіңіздің азаматтық ой пікіріңізді айтуға солай ғой қазіргі таңда айтып отырмыз қазіргі таңда сізге тағылған әкімшілік айып айып дейміз ғой біз тату бейбіт жиналыс пикет бикет басқа демонстрация өткізу өткізу тәртібі бұзылған деген сізге ана әкімшілікке аппарат президентке прокурор қызметкеріне сотқа қарсы сөйледі деген бір мына қаулыда ондай жоқ көрсетілмеген сіздерге қазір түсіндірейін қазір көбісі түсінбейді да әйтеуір бір ақайлар тұрсақ болды дейді мәселе сонда аккумулятты әкімшілік тартқанда жүргізу бейбіт жинасын өткізу тәртібі бұзылған болды ана билік өкіліне өкіліне бірбеткей қатты айттым деген әңгіме айтқанды айта алған жоқ жаңа айттыңыз досаевтың іс әрекеті заңсыз дейді таңда осы отырған жерде Лимонного, пока беру Не беру. біз не қарап отырмыз әкімшілік қарап ол кісінің қасында қорғаушымыз бар өте сауатты білімді айтады бұның басқа жол тәртібі бар уәкілетті органның іс әрекетін шағымдану деген бар азаматтық тәртіппен жүреді жаңағы қаулысын іс әрекетін жаңа айтылды ғой шоқан уәлиханов саябақшасындағы ганди сол жерге бергенде соны дос бермеген мәслихаттың шешімі дұрыс емес деп азаматтық тәртіппен сізге шағымдануға құқыларыңыз бар райондық сот аудан сот одан кейінгі кейінгі ашқанына конституциялық сотқа дейін баруға құқыларыңыз бар бұл басқа жол тәртібі сіздер нағыз бен нағызды араластырмаңыз сіздерге айтарымыз сіздер соны араластырып дұрыс түсінбей өздеріңіз жүрсіздер сіз жаңағы досаевтың қазір мен қарғыс айтыңыз мүмкін досаевтың іс әрекеті заңсыз шығар бірақ мен оған заңсыз деп қаулы шығаруға қандай да бір сот шешімін процессуалдық шешу құқығым жоқ тәртіппен біз әкімшілік кодекстің шеңберінде қарап отырмыз ол азаматтық іс процессуалды жүргізу өзінің басқа кодекстің тәртібімен жүрді сіздер жаңа қандай да болсын азаматтық шектер жаңа айтты конституция отыз екінші бапта әр азамат өзінің пікірін ойын жеткізуге құқылы мүдделі мысалы дәл менде қазір ешкімге құқығым шығатын да көше мына қазыбек бидің тұрған аккредиттеу болған сол айтады айналайын сен менің тыныштығымды бұзып отырсың ғой деп көше шықпаймын сол көрші шықпас үшін ол не болу керек әкімшілікпен келісім болу керек согласовать дейміз орысша қай кезде жүз адам қатыса ма мың адам қатыса ма қандай талап тілек қойылады сол тәртіппен өту керек мәселе сол сіздер оны өтпейсіздер келіп бәрін қосып бірақ айтасыздар әр нәрсенің өзі бар мысалы бірақ айтайын жаңағы дұрыс кезде өткен жылы айтып кеттім ғой конституция деген ол ата бабамыздың бәрі ол конституциядан бәрі заң тарайды ана жидада тараған сияқты кетеді ол ол конституция жаңағы азаматтық істер бар қылмыстық істер бар осы билік жиналыс өткізу бар ә, отбасылық қатынастық істер бар бас бәрі істер алып келді соған байланысты мына бейбіт шеру жиналыс өткізу тәртібі көрсетілген өткізуге болады бірақ оны жергілікті ә, атқару органымен келісім бол, қанша адам болады қандай талаптілік болады қандай не қоясыздар қай уақытта қай уақытқа дейін болады деген сондай сол талаппен неге өткізбейсіздер соны алдымен соны жөндеп алу керек қой сонымен өту керекпіз біз біраз сіздің жаңа айтқан билікке қарсы айтқаныңызды мен айта алмаймын оған даже мен баға да бермеймін да оны ескермеймін ескеруге де менің хақым жоқ оған мысалы айтамыз ғой былай былай былай түсіндірші әр азамат бәрі отырған көлік алуға құқы болғаныңыз бар ғой автокөлік құраншы бар ғой иә ал автокөлік жүргізуші не керек бізге көлік жүргізуші куәлігі керек көлікті алып қойдым қойып қойдым мен көлік жүргізу куәлігім жоқ мен мен көшеге айдап шыға аламын көлік менікі мен айтамын мен шыға қоямын ана полиция қызметкері айтады сен неге құқығымды шектеп отырсың мен азамат қазақстан өзі дос азаматпын мен көлігім бар менің көлігім неге тоқтатасың дейді ол айтады сенің көлік жүргізу куәлігің бар міне айналып келген кезде былай тұрмыстық тұрғыдан айтып түсіндіріп отырмын сіздерге міне айлық соған бере береміз Просто здесь нет, разрешительное и уведомительное. Мәселе айырмашылығы бар. Айырмашылығы бар. Жіберген, ешқандай келісілмеген, олар айтқан кезде сол кімнің ана бұл тоғызында кім шақырған ғой сәуірде өтетін ана фейсбукта кім келісімі болып жатыр әр нәрсе жаңағы одан кейін хабарлар береді хабарлар бергеннен кейін олар келісім болады қандай да болсын келісім болу керек біреудің ә, сіздер құқықтарыңызды қорғап отырып біреудің құқығын бұзуға ешкім жол бермейді бізге ол бәріміз бір біріміз қоғам болғаннан бір бірімізге байланыстымыз мына жерде хабарлама жіберді акимат келісім талап сақталмай отыр ғой талап сақтамай тұрмын сіздер шықтыңыздар аллаға шықтыңыздар айтып жауап берсе бола ма жаңа сұрақ сияқты болып сұрақ емес сіздерге түсіндірем бұл сұрақ емес иә. сіздерге жаңа айтып отырсыз ғой дос айтып іс әрекет дұрыс емес қаулысыз заңсыз екен деп оны оны заңсыз табу үшін көрсетілген тәртіппен шағымданыңыз сотқа арнайы сот сотқа шағымданасыз сол шешім қабылдаса заңсыз десе мынаның заңсыз болып шығады біріне бірі байланысты болады а біз ана қабылдаған кодексті даже дұрыс дұрыс болмаса да біз ол өзіміз мәжіліске бармақшы болдық жаңа Мәжіліс па қай мәжілісте қабылдаған адамдар өздерінің араларымыздан шыққан сол мәжілісте қабылдаған біз прокуратура сот біз заң қабылдайтын орган емеспіз бізге қабылдап әкеліп береді біз соны қолданамыз мынаны ақ ақ деді ма ақ болып кете береді қара деді ма қара болып жасамыз мәселесі дегенмен ана алаңда болған митинг ол бейбіт өтті ешкімнің мазасы ана ол арнайы орын арнайы орын ол бейбіт жиналыс митинг пикеттік демонстрация заңда көрсетілген ғой бәрі осыған ілінеді ғой арнайы орын сондай э, шаралар өткізілетін орын тоқтатер начи сонымен не болады ол тоқтатері тұрады арнайы орын ол ол ешкімнің несін шектейтін жер емес сіз кім спонсор кімсіз айтыңызшы кімсіз бар сөз бар сұраққа жауап беріңіз кімсіз қоғамдық белсендімін келдіңіз ба сіздің сотта сөйлеуге құқығыңыз жоқ қатысуға құқығыңыз жоқ екенін білемін білемін отырыңыз енді жақсы отырыңыз сау болыңыз тоқтатерін айт отырыңыз мыжыңдай бермей жоқ қандай қандай митинг тәртіпсізбіз біз түгел тәртіпсізбіз сендер тәртіпсіздер отырып алды айтылды бәрі айтылды бәрі айтылды автономикаға қатысты іс материалдарын зерделеп келесіге қорытындыға келемін бірінші сатыдағы сотпен құқық бұзушының іс әрекеті дұрыс сараланған жазасы баптың санкция шегінде тағайындалған бұндай жағдайда бірінші сатыдағы соттың қаулысын өзгертілген меңгертілсе бұзуға негіздер жоқ осыған байланысты құрмет сот бірінші сатыдағы сот қаулысын өз күшіне қалдырып апелляциялық шағымды қанағаттандырусыз қалдырмыз дайындалады апелляциялық сот шағымды адвокаттың және әкімші жалпы тарапынан құзыреттілік прокурордың отырысында қабыл етті яғни алматы қалалық сотының әкімшілік құқық жөніндегі мамандандырылған сотының екі мың жиырма үшінші жылғы он үшінші сәуірдегі мейірхан абдуллаховқа қатысты қаулысының өзгеріссіз адвокаттың апелляциялық шағымын қанағаттанып қалдыру туралы қаулы еткен аталған қаулы жарияланған күннен бастап жаңа күшіне енеді кез келген тараптар әкімшілік кодекстің қырық алтыншы сәйкес жоғары сотта кассациялық тәртіппен қалады етіп немесе наразылық сертіфика құқылы яғни сот қаулысы өзгеріссіз қалдырды жақсы сау болыңыздар енді қандай тәртіп бұзылды соны айтыңыздаршы енді қандай тәртіп бұзылды ана сот бітті ғой сөйлеуге бар шығар қандай тәртіп бұзылды митинг кезінде айтыңыздаршы мені сотқа соттап жібер ақтан атын жібер сендер шарттың сотқа айтқан адамның бәрі төбелеп отыр білдің ба тіркесте мені атсаң қазір атып мен дайынмын халқым үшін етсіз арсыз екі дүниеде жақсылық көрмейсің көресің әлі сен адам адам соңынан алланың мықты бір жаққа қарап отыр бір жаққа қарап ғой бір бір жақ қарап тұр ғой шығыңыздар денем ғой қолым тарт алма ұрып жіберемін мына жіберемін қазір болды все хорошо қарашы жұмсақ сол несін бір ақ жағын қарап отыр бір жағын ғана сот дейді сот деген екі жақты қарайды ғой сол ұяттан жүрейік а все хорошо хорошо атимбаевтың процесі қалай жоқ ешкімді кіргізбейді атимбаев пен адвокат қана кірсін деп бір адам кірсін да екі кетсін жоқ кеше біреу сол үшін келіп отырмын мен кіргіз бітпейді бауыржан тіліне кіремін бауыржанның соты шығарып айтсын бітті уже келесі процесс өздерің бір бола бұлдың ба соттаса соттасын мыжыңдамай шеш тұрсын айтатын қазір айтсын мыжыңдамасын уақытымызды алып қылмыстық сот па не бұл шақыр қазір сен осы шақырамын митинг жаса кіреміз кіреміз бәріміз бір терісін сыпырайын дедім иттің хайуан бір бірақ өтіп мыжыңдамасын сосын бізге ақылайды жүз секунд айтсын айтатын болды әке сөлген сіртеді кіреміз түгел приказ орындады айту керек қой жүрген биліктің бұйрығын тапсырмасын орындағансыз дейді сол үшін жазалап жатырмыз дейді рұқсат алу керек дейді рұқсат рұқсатсыз сонда заң тәртіп бұздыңыз дейді солай дейді ғой айта сал айтасыз бірінші апрельде береді соттасаң сотта штраф салсаң штраф мыжыңдамай сөйтеді бір күн не айтасың сен айтпашы дейді біліп отыр ғой прекрасно түгел жағымпаздар ғой айтарға беті жоқ түгел қара бет мен түсіре бермей иә дауысыңды ғана түсір бетін түсірмей ақ қой өйткені жалоба түсіп жатыр ойбай түршімейсің мә не істеп жүрсің қазақтар намыс жоқ иә миллион алып жатсыңдар ма ертең елдің бетіне қалай қарайсың желтоқсанда бізді сөйтіп наркомандар алкаштар деп ертеңіне ақтады ғой ертең ақталамыз біз сонда қара бетті қалай қарайсыңдар халық сипақтап бүйтіп бүйтіп ұрып бүйтіп ұрып қазақстанда заң бар ма ақыл айтып бізге мал неме үйреніп жатсың әнеу күннен бері кімсің кімсің ат мені мен дайын тұрмын бауыржановтан сразу өткізіп жіберсін уақытымыз жоқ жүз секунд дело бауыржандікіде бола ма иә қазір бауыржан ғана берсін адвокат. кірмейді ана қанатымды әлемай мың адам шақырам деді мен мына жерде не қылып жасайын өткізсін давай шешсін түгел досайыммен де барамын қазір ешкім құдай емес өздеріңді пайғамбар санамаңдар қызмет қолдан керек бүгін бар ертең жоқ назарбаев мемлекетке жедел кетеді бетіне шығамайды дүние жинап жинап ұрлап ұрлап халық бағып бақпандылар ғой бұлар деген алланың ойнама мына қазақтың жоқ сүмелектер жұмыс қойды сүмелек америкаға кореяға кет апатасы уақытша біреудің сүмелегі болып жүргенше иті болып жүргенше біздің қатарымызда болса иә. ертең Кепке! Төлемейсің. Төлемейсің, ана Ақшаны Верховный сотқа береміз. Барамыз астанаға. барамыз. Бұл тілден отыз бірінде барғанмын. Әдет министріне екі рез мусин болған кезде қазір көмектейін деп жүрмін шақыр ана қанатыңды сүмелеңді бер еркек бол кез болмай сүмелек бер оны еркек бол қанды ұстап төмен қара онда керек па қазір мына жерге қытайге басты қаған бүгін жеген бүгін жеген тамағыңа бүгін енді кіргізбейміз деп жатыр зорлап қытай берді ештеңеміз қалған жоқ бәрі сатып кеткен қазақта ештеңе жоқ жалаң аяқ жалаңтөс осындай байлықтың үстінде отырып неменелеріне жетісіп тұрсыңдар боевой құрдасым көрме алып кетсін завод қайда фабрика қайда тағы жаңалық қосар қосармыз әзірге қос сау халықты бейшара қылып қойды баукеңіз қосылып қосыламыз Música